Я... Подожди, стоп. И как тебя зовут? Я Паша, и я рекомендую всем, э, кто плохо читает, пишет, э, зайти сюда. Здесь очень хорошие учителя, и мы быстро умеем что-то выполнять и быстро понимать задания. Я всем рекомендую сюда прийти.